Aurrementxe gurekin, Podemos eh, alduguko komunikazio idazkari, Andeka Larrea. Egunon, Andeka? Aixo, egunon. Beno, e, egoera politikoa aztertzen saietuko gara jarraian eta aktualitateak e, alamarkatzen digulako polizia operazio bat hartu behar dugu izpide zer baino lehen, lau euskal herritar, atxilotu zituen atzo guardia zibilak, e, represaliatu oiei, ongi etorriak e, antolatzea leporatuta, sortuko kideak dira lau atxilotuak. Nola, baloratzen du, Podemos e, alduguk e, atzoko polizia operazio hau? Bueno, alde batetik eh, arridurarekin, ez da, atzo, bueno, pues, eh, entzutean hori atiloketak eh, egon izan zirela, bueno, pues, e, sortu zitzaigun zentzazin hori, ez da, e, arridura, eta are gehiago, bueno, gauean oker, okerrez banago, zentzutean edo jakitean, e, libre geratu, geratu zirela, atzilotu <clears throat> guztiak, ez da, orduan, bueno, hor ikusten da, bueno, hartutako erabakia, oa, deten zinua, zela, bat ere beharrezkoa, Eta, eta gero, bueno, pues, alako eh, operazio polizial, judiciala bueno, pues, beste Euskadin eh, beste garai bateko operazioak, e, operazioak ziren, ezta? Eta orduan, bueno, pues, guk egiten dugun irakurketa, do, lengua, lengua gero, bueno, ezagutu behar da, zein diren leporatzen dieten dizkieten delituak, ze momentu oso orokorra da, oso orokorra da akusazioa, baina baina hori, ez da? Bueno, pues e, bizi dune egoera do testu inguruan, bueno, pues delituren zantzuren baldin badago eta kasorretan, bueno, ongitorriak balira kasorretan e, eh, delitua, bueno, pues normaltasunez, ez da, deitzen, deitzen diete, edo diete, mm -hmm. baite gira juteko, eta ez da beharrezkoa, bueno, pues, eten zinua, edo operazio polizial bat antolatzea orduan, bueno, gu jarraituko dugu e, bide judiziala, baina zenturretan, bueno, pues, e, gure eta gero, bueno, bestaldetik egin behar da, eh, beste irakurketa, eta eta da, mm, azken e, urteotan e, izan dako, E, mm, bueno, polemik, polemikak eta ongietorriak e, judizializatuak izan, izan zirenean epaile guztiek zan dute, bueno, han ezagoela inolako deliturik eta beti kokatu dute eh bueno, pues, eh, adierazpen askatasunaren arloan, ez Eta gero, bueno, daiteke eta jakina badakigu egon badagoela eta guk gure jarrera daukagu, bueno, arlo, arlo etikoan beste irakurketa iritzi edo analizi edo irakurketa e, ongi etorri buruz, baina judizialki e, eh, antzadenez ez da inoiz ezer, e, eh, egon eta, bueno, pues, eh, ikusita hori egoera, hori dala, zaila da pentsatzea e, delitu, delitu hauek ero gauzatu alizateko. <laughs> Beno, baina alaxe, esnatu ginen beraz, eh, atzo polizia operazio batekin, eh, lau Euskal Herritarren e, atxiloketarekin. Gaiez, erabat aldatuta atzo Donostian kursalean Basque Railway 2000 eta jardunaldia egintzen, bertan izan zen Jose Luis Abalos Espainiako Garraio Ministroa, esan zuen ez dakiela atxetea 2000 eta hogei irugarren urtean amaitzea bideragarria izango den ala ez, beno, hortxe, atxetearen e, eraikuntzaren amaiera ez dakigula, noiz noiz eh, iritsiko den? Bueno, da, beste atzerapen bat, e, bueno, aziko, aziko bagina hori emeroteka, emeroteka irakurtzen, bueno, postopatuko gerituzke beste data batzuk azken urteetan esan dakoa, ez da? Ez dakit, e, noiz korako egon e, eh, handiko trena, do bilboko do gazteizeko geltokiak, eta, bueno, pues, berriro daukagu beste atzerapen. Hai batetik normala da, zemen daukagu, bueno, pues, e, azpiegitura erraildoi bat, eta soberan dakigu, bueno, zendolako atzerapenak e, egoten dira normalean azpigitura publikoetan mm, batez ere, ezta? da? Hori da alde batetik. Gero bestetik esan behar da, bueno, pues, eh, atzo ikutsi ginoen, beste, bueno, pues, e, operazio e, publizitaria bat ezateko, bueno, pues, etorriko dala, por fin, etortzen bada, eh, ironiaz. E, abia eriko handiko trena, mm, bimila eta oiruan, ez Esan, esan zuten, eta eta hitz egiten zuten eh, gainera hori e, eh, prezio ez, ezta? Sortzi amabi e, eh, euroko biletea juteko, pues bueno, pues bilbotik donostera, bilbotik gazteizera edo gazteizetik e, e, donostira. Klar, horrek, bueno, e, e, irakurketa egin behar da e, honetaz ezta? Hau da, e, antza denez oso merkea egin di, e, eta eh inberko genuke izango litzateke bueno galdetzea eh zein izango da eh eh, ipiniko diren eh, diru publikoa, ze normalean beste, beste herrialdetan presioak ez dira ez dira olakoak, normalean gareztiak dira eta, bueno, gainera hartzen da edo esaten da, trenak dira, bueno, pues, eh, eh oso gareztiak eta jende arruntak dako txartean, bueno, ezin dula du alako, transportea. Mm. Orduan, bueno, jakindako genuke zein izango den eh, ekonomikokin eragina urrengo urteetako aurrekontuan eta eta zen olako zerbitzua emango Momentuz dira guztiak e, eta esan bezala, bueno, pues alako eh, handietan eta batez ere hau eta u estrategikoa izan denez Eusko Jaurlaritzan azken urteetan zalantza asko sortzen dira eta bueno, pues, eh, jakin arte edo ikusi arte nola con direk gauzak, pues, izango dugun zerako, seguramente. Beno, itxoen egin dugu beraz, eh, esan duzu, azpegitura eh, azpiegitura hau estrategikoa dela, lakoako gobernuarentzat eta tartean eh, aurre kontuetan ere, ez da, atxetera, ba, dirutza, eh, bideratuko da, bimiatu egarren urtean ere, Podemosen eh, babesarekin, onartu ditu aurtengoan, eh, lakoako gobernuak urteko aurre kontuak, eh, beno, kontraesanen bat, eragiten aldio, Podemos alduguri eaiotaren eh, aurrekontuak kontuak eh, onartzea, ikusi dugu azken eh, urteetan, ea eh, politika ekonomikoa besteak beste, egoko horre salatu duzuela, Podemos aldugutik, esandakoa dakoa, kontra bat, eragiten du, aurten eman duzuen pausuak? Bai, bueno, bitxo, alde batetik gu, gure onartzen ditu, normaltasun osoz eta eta lasaitasun eh, asko zainera politikan, bueno, pues hori, e, bere, erabakiak hartu, hartu behar ditu, alde bakoitzak bere erabakiak eta momentu batzuetan hartzen ditu erabakiak eh, eta kasu batzuetan, bueno, pues kontraestan, kontraestan korrak e, izan daitezke. Baina nik beste irakurketa egingo nuke aurra buruz, eta alde batetik nola bueno, eh, aurrekontu akordio akordio horrekin e, lortu lortu ditugu neurri batzuk eta guk epintzen mm, dugu fokua bai arlo sozialean, politika sozialetan eta nola neurri sozial batzuk lortu ditugun akordio akordio honetan, ezta? Eta bueno, gehienetan eh, erabiltzen den markoa da hori, ezta? Nola igual behar bada eh, elkarrekin eh, Podemosen kontra ezana, keda nola eh, babestu EAJaren eredu ekonomiko neoliberalari, bueno, nola babestu aurrekontu hori, butik esaten du, eh, justo kontrakoa beste, beste markoa kokatu aldala hau, está, Eta da nola EJ eh, EAJ onartu zituen momentu batean gure gure agendako gaiak edo gure gure programatik eh, ateratako proposamen batzuk, ze guk e, eraman eh, programa aurrekontu e, hauetara eraman dugu, eta an, e, adostutako neurriak geure programako neurriak dira. Behar bada, bueno, behar bada ez, dira guztiak, eta gure programa oso, eta zuk e, aipatu dugun adibidez, abiaguriko handiko trenaz, desadoztasun e, nabaria eta zauna daukagu eusko jarruaritzarekin, baina horrek ez duketzen, e, bueno, akordean lortzeko e, aukera ze, bueno, ikusten dugu eta ulertzen dugu orain euskal e, gizarteak akordioak eskatzen dituela eta guk egin dugu bueno pues giure giura postua giure lana e, pozik gaude lortutako niurriak, eta 2020an bueno pues izango izango ditugu niurriak batzu ja adibidez e, diru sarrera bermatzeko errentaren igoera da adibide bat baina beste bat dago berdintasun alorrean prekaritatearekin kalteren kontra borrokatzeko niurriak eta bueno zentsurretan guk pozik gaude. Bai? E, onartzen, bueno, kontrastanak beti e, egon, egon daudela, egon daitezkela, eta gu prez gaude gure kontrastanak onartzeko baina bueno, beste, beste irakurketa hori, marko hori aldatzeko behin baino gehiagotan, ez legoke gaizki eta ulertzeko, bueno, pues nola, eskerreko indar bat batek lortu dituela neurri sozial batzuk, eta, eta nola lortu dituela, eh, bueno, gobernu, eh, gobernu batekin, hau da, Eusko Jolaritzarekin desagostasun asko dauzkagu, gu beste, beste eredu politiko eta ekonomiko e, dauzkagu, baina momentu puntual batean akordio onbat lortu dugu euskal herritarren Beno, aurrekontua esango dugu, ezta, e, gizartearen e, beharrak asetzeko tresna bat e, dela, eta gizartearen beharrei begira edo, datorren azteko itzordua aipatu nahi dugu, handeka greba orokorra deituta dago, datorren ostegunerako, urtarriaren hogeita marrerako, Euskal Herriko Eskubide Sozialen kartak deituta, Lander Martinez, Podemos aduko idazkari nagusiak hitz egin zuen gaiaz pasaden astean, esan zuen berak ez duela grebarik egingo, kutsu elektoralista duela deialdiak, eta ez diola gainera konfidantzarik eman Espainiako gobernu berriari. Podemos eh, aldugutik nola baloratzen duzu egreba deialdia? Bueno, hau da, alde batetik, eh, bai, zuke patu duzune, eh, bi, bigarrena ez da, eh, bueno, gobernu, gobernu berria martzan, estatuan, estatuko gobernu berrian martzan, martzan dago, atzo bertan beste neurri garrantzitsu bat e, adostu, adostu zuen e, sindikatu eta patronalarekin, e, soldata igotzeko beste berrogeta mar, euro, da neurri sozial oso garantzitzu eta batez ere, bueno, langile edo bereziki e, prekaritatean e, bizi berri hon bat da, eta guk hemen e, gura da hori hau da, bat gatoz e, honetan planteatzen diren errebindikaztino gehienekin, bereziki gogora dezagun nola sortu zen deialdi hori pensionisten e, eh, mugimendutik eta pensionisten e, eh, mugimendekin daukagun harreman oso oso eta are gehiago eh, pensionistek planteatzen duten eskaera agenda edo errebindikazioekin guztiekin bat gatoz eta gure agenda politikora eraman ditugu neurri horiek, eta beste neurri bat, estatuko gobernua hartutako beste neurri, esan zen, bueno, pentsiñoen e, igoera, ez da, euneko eta konpromisua, eta kompromisu hori da, pentsino duin eta justuak e, lortzeko kompromisoa. Horrek eskatzen eskatuko dau, denbora, ze, bueno, toledoko ituna, edo, edo sistema, e, aldatu, aldatu egin behar da, prekaritatearen kontra borrokatu egin behar da, eta neurri horiek ere agertzen dira eh, Sozialista eta Unidas Podemosen eh, arteko akordia orduan, bueno, normala da eskatzea demora bueno, pues, gobernu, eh, eh, gobernuak amarregun eh, taramatza, eta, bueno, iru, iru erabaki garrantzitsu hartu ditu ja, espero du urrengo egunetan, urrengo asteetan, beste neurri batzut hartzea, baina gugusten dugu, bueno, anipinita dago agenda sozial bat, eta mm, zentzu, bueno, edo hain handi batean, Unidas Podemos esker e, izan da, zori gure, e, gure reivindikazioak izan dira, gure, gure programatik ateratako reivindikazioa gutxiniko soldata da bat, baina pentsien izten eh, mugimendutik sortzen diren eskaerak dira beste, beste batzu, eta gero, bueno, e, alderdi bezala, guk ezaten duguna da, bueno, guzten dugu, zilegiak direla errebindikazioak, baina deialdiarekin ez gatozela, ez gatozela bat, baina errespetu osoz, bai, deitzaiarekiko, eta, eta gainera, badakigu guren gure, militante, podemoseko, podemos aldu eh, militante batzuk, e, edo askok, egingo dute, egingo dute grega, greba, ze militante horiek mugimendu sozialetan e, daukate militantzia ere, orgun bueno, normaltasunez sartzen du eh, greba, eta, bueno, eta espero du gainera, normaltasunez egitea, eta guk ere kompromisoa hartzen du, hau da, planteatzen diren errebindikazioak lortzen dituen, lortzen dituen e, akordioetara eramatea eta gauzatzea, hau da, bueno, errebindikazioetatik e, neurri zehatzetara. <laughs> Aipatu duzu prekarietatea, ebeno sindikatuek ezta da, esalatzen eh, dute, lan munduan gaur egun izugarrizko prekarietatea dagoela, pentsio dunei begiratuta, egoera ere kezkagarria kasu askotan, e, beste beste horrere, ba, alargunek e, bizi duten egoera dugu, mila laro euroko gutxeneko pentsio pentsioak eh, exigitzen dut ditu pentsiodunen mugimenduak eh, dio eh, zenbateko hori beharrezkoa dela duinki bizitzeko beno bizi enplegu eta pentsio duinen alde dago hain justu deituta datorren asteko greba orokorra uste duzu beraz Espainiako gobernu berriak bermatuko duela bizi enplegu eta pentsio duinak izateko aukera pues espero un baiez sinatutako akordioan horiek edo neurri horiek argitasunez agertzen dira, da prekarietatekin bukatzeko neurri, neurri batzuk, eta neurri zehatzat, pentsinio duinak eta justuak lortzeko edo, edo babesteko e, kompromisua, eta, eta lan esparruan oro, korrean, bueno, prekaritatea e, bukatzeko neurri desberdinak nik dakat, e, ez duk esango esperantzaz, eta, bueno, zuen, sinatu, sinatu duen ez akordio, akordio hori, nik, bueno, uste dut, beteko ditugula e, eh, kompromisuak. Ez dakit mm, nolako izango dene eh, prozesua eta zenbat, e, zenbat denbora emango, emango duen, baina mm, esan bezala, amarregunotan hartutako e, iru erabakiak, e, pentsinoak, e, gutxineko soldatak eta emergentzia klimatikoa e, deitzea, e, agertzen ziren, agertzen dira e, akordioan, eta ja orain dira e, e, neurriak, lortutako e, neurriak. Ba, ni posi, bai, esperantza eta eta espero dugu, bueno, e, pizkanaka, pizkanaka, alako e, situazioekin bukatu alizateko, segia da, mm, etorkizuneko pentsiño duinak eta justu lortu alizateko e, orain e, ematen den prekaritatea batez be gazteen artean eta batez be emakumeen artean eta hor daukagu beste beste arlo bat eta dira bueno zaintzen osainketa e, lanal deiturikoak ordaintzen ordaintzen ez dena eta gero e, bueno, politika feministen bidez ea e, desberdintasunekin bukatze bukatu al, al ezta? Eta berdintasunaren alde nik uste eh, ba, hau konpromisoa ba, Euskadi elkarrekin podemos e, bezala edo gobernuan e, unidas podemos duen konpromiso hori berdintasun berdintasunare alde oso oso argia da eta zentzorretan, bueno, hori gobernu berri bat da, ezkerreko gobernu progresista ezkerreko gobernu bat eta hor daukagu aukera interesgarria nola nahi ere hori okerrez banago, Pablo Iglesiasek esan zuen, e, kritikak e, behar beharrezkoak izango dira, mugimendu e, sozialek, eta ere sindikatuek eta eragile desberdinek, bueno, e, euren e, kritikak e, plazaratu behar dituzte eta eta gobernuari esan eta gobernuari e, kontrolatu eta markatu ibilbidea eta, bueno, pues, e, edo lortzeko e, guztion artean e, finkatutako helburu batzuk eta kritikak beti izango dira ongi etorriak ezkerreko espazio batean beharrez, beharrezkoak dira baina gero ez galdu ez galdu iparraz e, nazten baldin badira beste beste leku batetik e, sortzen diren edo etortzen diren e, kritika politika e, batzuekin hor daukagu bueno pues e, e, giro politika giro politikoa nazten da, ezta? Eta hor bueno, eskuma oso, oso bortizki e, gobernuaren, gobernuaren kontra, eta, bueno, pues, interes eta, eta batzuk gobernu honen kontra. Beno, ba, alegia aldia ziberri esan duzun moduan ikusiko dugu, enolako eh, erabakiak eh, hartzen diren Madrilen, momentuz eh, egia da baita ere, eh, pentsio den, mugimenduak esan duela, eh, uneko 0,2 bederatziko iguera hori ez dela nahikoa, beno, ikusiko dugu neurri berriak iristen diren, amaitzeko elementu bat, greba politikoa dela, ala esan dute haotxe ezberdinek, Jon Fano bizkaiko pentsio dunen mugimenduko kidea aste honetan, hemen txena izan dugu, ez zioen hori esatea, bueno, tontokeria bat dela, greba guztiak direla konola baite politikoak e, zer iruditzen zaizu, ez da bai dau? Bueno, greba eta egintza sozial eta egintza politiko guztiak berez e, politikoak e, izaten dirak eta politikoak dira, ze, klaro, e, igual daukagu e, oitura txar bat e, politika arlo zehatz batean egoteagatik eta eta da, bueno, pues bereizketa egitea, ez da? Arbe batetik badaukagu e, mugimendu sozialak, sindikatuak eta beste eragile sozialak eta beste aldetik alderdi, alderdi politikoak enik, da nire bueno, nire hausnarketa personala, ez da? E, politika dana da, eta gara, ba, bueno, zatean e, politika dela, ulertu egin behar dugu, bueno, pues e, bilatzen duela eragin e, politiko bat eta ekintza politiko bat da, bat da greba, manifestazio e, bat e, bezalakoa, eta, bueno, zentu horretan da, e, egin behar dugune irakurketa. Baina igual, e, azpimarratzean, e, azpimarratzean zeanan, politikoa dela, da e, behar bada, e, pos, greba honetan, e, ez dira planteatzen bakarrik normalean greba orokorretan planteatuak izan diren tradizionalki, eh, salbuespenak salbuespen, tradizionalki, ega eskubide laboralak edo ar, aldo, arlo sektorial batean kokatutako eh, eskaerak, baizik eta, bueno, eh, beste eskaera desberdinak planteatzen direnez, eta nola apela zinoa oso, parkatu, <clears throat> oso zuzena denez, gobernu desberdinei, okarrez banago, bueno, e, Eusko Legebiltzarrari, baita Nafarroako gobernuari eta baita estatuko gobernuari, bueno, planteatzen diren errebindikazio horiek, bueno, pues igual e, eh, berizketa hori egiteko. Beno, ba, alaxe, joan zaigu bora, goizeko bederatziak eta hogeita amabost eh, minutu gaur honaino, Podemos aldu komunikazio idazkari, handeka larrea, eskarrik asko, eta egunon.